Schuhe. Hallo. Hallo. Zwei weiße. Warte, ich mach mal ein Foto. Ja, Sitzen bei der Oma zwei lustige Gänse. Weiß die erste grau, die zweite zwei lustige Gänse weiß die erste, glaub ich, zweite, zweites fliege, denn das geht's. Seit einer Woche machen wir hier alle zusammen Langzaam. Ik ben bijna ontstaan naar de صغير هل أنت حزين؟ بس خمس رسعة قال في اشكال هو غاب شغيل عندما أتيت هنا لم أكن أتكلم اللغة العربية أبايت إيش كان أراد هندوتش أما الآن فأتكلم العربية والألمانية